Ritual ke aktual? Banyak kita buat ritual. Kita mari, ya nak solat berjemaah, Alhamdulillah. Kita masuk tahiyatul masjid, kita masuk solat sunnah, kita masuk qobliyah ba'diyah, kita masuk solat taubat, kita masuk solat hajat, Alhamdulillah, ritual. Ada setengah orang meritualkan masjid dengan baca Quran. Ah, penat dah solat sunnah, pergi satu sujud, ambil Quran baca. Ritual. Ada orang tak mau baca Quran ambil tasbih subhanallah subhanallah subhanallah ritual. Ada orang ambil buku agama oh kebetulan sahih Bukhari ada baca, kebetulan sahih Muslim ada baca, kebetulan kitab fiqh Iman Syafi'i ada baca ritual. Tapi berapa ramai yang pandang pada aktual? Nilai ni ni semua AJK jaga. Cuba kita andaikan masjid kita dulu-dulu. Masjid kita dulu-dulu yang jenis tak ber itu dah yang tak ber-AJK mari ritual-ritual-ritual kadang-kadang bila aktual berlaku kita dah baca Quran hampir dua juzuk habis tapi kadang-kadang taik cicak dan taik lipah atas kapet tak ada siapa ambil tahu dua juzuk dah Quran habis taik cicak, taik lipah, taik tu, taik ni tak ada siapa ambil tahu zikir berapa dah bang 2 jam dah berapa puluh ribu oh subhanallah 40 ribu lengkuk atas penuh sawang labah-labah tak ada siapa ambil taruh itulah etua semayang sunat berpuluh-puluh kepala pahit tercabut dua tak ada siapa upi baiki dinding retak ekon rosak tak ada siapa pun ambil tahu yang dia tahu mesyuarat agung ha. Siap lah AJK tahun ni dah Mari-mari ni kepala paik dua tak berfungsi Hang duk buat apa AJK? Makan gaji buta? Haa <laughs> tak betul Sini tak berlaku dah Ekon 14 no ekon 14 Satu pun tak sejuk Nombor 16 dah darjah kan Celsius Tapi macam 61 darjah Celsius Oh contoh Lansir 14 tahun tak basuh Apa punya AJK pintu terkopok apa cermin tingkat pecah ha, kita nak cari macam tu satu pertanyaan masjid ni AJK punya ke semua punya masjid ni AJK punya ke semua punya kalau masjid AJK tak apalah kita nak habat macam tu semua kita punya maksudnya tanggungjawab kita semua cuma kita amanahkan dia lantik sebagai AJK untuk menguruskan dia nak ambil AJK tu pun mujur kalau kita hak komen tidak kamu komen oh, kalau macam Tuhan lah jadi AJK <laughs> komen orang tu sedap tak bila orang nak lantik dia ni banyak berlaku macam PAWG sekolah kan oh, sekolah macam ni pagak pecah ni ni ni orang nak kena dia ha, saya cadangkan tuan hak tadi jadi AJK oh saya ada kerja banyak saya tak boleh bagi komitmen oh kalau orang nak bagi kat dia tahulah orang nak tolong jaga usahakan sama-sama lah -sama tak jadi masalah pun janganlah ada sikap macam tu kecam mengecam cari-cari air kesalahan orang sama-sama kita baiki masjid kita biar masjid kita betul-betul jadi memperolehi sumber petunjuk sumber hidayah bukan setakat berlumba-lumba bersih tandas berlumba-lumba masjid terbersih itu ha, bagus tapi itu bukan tujuannya Tujuan dia sebab ramai manusia mampu berjemaah di sini. Dan yang terakhir, ini pesanan untuk diri saya sendiri. Ulama uhum syarrun nas tahta adimis sama. Pada masa itu kamu akan menyaksikan ulama-ulama kamu kita pun buat ayat amat. Nasib baik aku bukannya ulama pun. Maksudnya ulama je lah kita dah ulama seburuk-buruk manusia di bawah naungan ataupun kolong langit kerana apa min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud dan fitnah itu kembali pada dia kenapa kadang-kadang ada yang berlaku yang ulama-ulama istilahkan sebagai ulama usuk ulama jahat kita tak maulah tuding kepada siapa-siapa yang penting bila kita melihat ada sebahagian besar yang berlaku ulama-ulama ni dia tak mampu bertindak dan berinteraksi dengan betul dalam masyarakat kadang-kadang berlaku apa nak jaga periuk nasi nak jaga kedudukan nak jaga jawatan maka dia berdirang diri daripada benda-benda mungkar yang berlaku dalam masyarakat dan yang paling sedih terlebih jauh ialah menyokong contohlah kita kata benda tu tak boleh tapi dia menghalalkan dalam masyarakat benda tu boleh tapi dia melarang dalam masyarakat tu lagi sedih kerana bila perubahan hukum yang ditetapkan oleh Allah berlaku sebenarnya apa yang kita buat contohlah Allah kata benda ni haram tapi bila kita membolehkan benda tu apa sebenarnya yang telah berlaku seolah-olah dengan fatwa kita dengan pandangan kita dengan pendapat kita yang tidak sebenar kita telah meletakkan kedudukan kita sama seperti siapa? Tuhan hak sebenar kata benda ni tak boleh sedangkan pandangan pendapat dan fatwa kita kata boleh. Kalimah yang keluar tadi seolah-olah menyaingi siapa tuan-tuan? Menyaingi siapa? Siapa yang kata tak boleh tadi? Oh, tiba-tiba kita nak kata benda tu boleh. Ha. Ini syirik kecil tuan-tuan nampak oh dia menyalahi hukum Tuhan kita mungkin boleh kata setakat tu Tuhan kata tak boleh dia kata boleh dia menyalahi hukum Tuhan lebih jauh secara halus apa yang kita nampak hak ni yang nak ni yang sebenar tiba-tiba kita pi bukan kata yang sebenar kita menyaingi siapa sebenarnya pandangan kita bukan menyaingi orang tu menyaingi siapa menyaingi Tuhan menyaingi Allah besar dosa dia dan inilah yang disebutkan oleh sebahagian ayat-ayat Quran tentang ulama-ulama Bani Israel dulu. Orang-orang alim Bani Israel dulu kerana mereka mengubah hukum-hukum yang terdapat di dalam Taurat dan Injil mereka mereka menyelewengkan fakta dalam kitab-kitab sebelum ni mereka mengubah-ubah iaitu daripada halal mereka mengharamkan satu benda daripada benda haram mereka menghalalkan satu benda mengikut selera dan hawa nafsu mereka benda yang sama boleh berlaku sebab itu diungkapkan oleh Rasulullah sejahat-jahat atau seburuk-buruk makhluk kerana apa? kerana mereka sumber tuan-tuan kalau orang awam yang berbicara tak jadi masalah Mungkin dia berbicara disebabkan kejahilan dia Tidak alim dia, tak tahu dia, tak belajar dia Mereka memang bukan otoriti untuk membahaskan tentang soal-soal agama tetapi bila ulama-ulama tersilap, ulama-ulama terseleweng dan tersasar, bahana dia cukup besar. Kerana mereka ada otoriti, mereka ada integriti bila sebut Islam, bila sebut masjid, bila sebut Quran yang terkait rapat dengan dia ulama sebagai penghurai bagi Islam itu sebagai pendakwah bagi Islam itu sebagai penerang bagi Islam itu sekiranya golongan ini pun yang tersalah dan tersasar fitnah itu akan keluar dari mana fitnah itu keluar? sinilah dan fitnah itu akan balik pada siapa? balik pada diri dia